वेल well, नमस्कार दोस्तों welcome to my channel so for you for our कैसे हैं आप सभी अभी तो इस बात की असली उड़न बाकी है अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है अभी अभी मैंने लांगा है समुद्र को अभी तो पूरा आसमान ही बाकी है एक गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल का लॉक नहीं खुलता है तो गलत तरीके से जिंदगी जिंदगी से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात में तोड़े कि क्या कहेंगे लोग सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बन पड़ता है मेरा भाई जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो आपने में छुपा गेरो और गिरो में छुपा आपनों का पता नहीं चलता अगर आप सही हो तो खुद से साबित करने की कोशिश ना करें बात सही बने रहेगा भाई खुद पक देगा सुनो मत करो भरोसा गेरो पर क्योंकि चलना तुम्हें अपना पैरों पर मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है जो एक पल में आपको चाहना वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है